思思的奶奶：“最近走路的时候，经常左腿特别的疼，没有办法走很久的路。”医生说这是坐骨神经痛。那么为什么会产生坐骨神经痛呢？如果出现了坐骨神经痛，应该做哪些检查呢？坐骨神经是我们腰部脊髓发出来的一条非常重要的神经，它经过我们一侧的臀部、大腿的后侧、小腿的后外侧，一直发散到一侧的脚部，主管单侧下肢的部分运动和感觉的功能。 如果出现了坐骨神经痛，我们一定要专科就诊。医生呢会详细的询问病史，然后做专业的体格检查，看看有没有坐骨神经的损伤。如果有这样的临床表现，一般呢还会安排腰部的，特别是腰段脊髓的核磁共振等影像学检查，看看有没有坐骨神经的神经根或神经干的压迫或者损伤。 如果条件允许的话，还会安排肌电图的检查，检查我们单侧下肢运动和感觉神经传导有没有受到损伤。综合这些临床表现以及我们检查的结果，才能更好的判断我们的坐骨神经有没有受伤，受伤的程度有多严重，方便做出更专业的诊断和治疗的方案哦。